さあ、始まりました。今日も、ニューポケモンス、ポケモンスナップ、えー、始まりました。はい。はい。じゃあ今日は、まあ、昨日までね、クリア後はルートスコアを埋めていくという作業をやってたので、今日もそれをやっていくか、いろみなポケモンだけをやっていくか、どっちがいいかな、今日。えー、イルミナは最後でいいんじゃない、うん、すると それかイルミナは短いから2個と動画2個とイルミナやるかルート0が12二三四五あ四ちょうど4ですね4つかじ2本分の動画で いけますわということでじゃあ砂漠と火山やってるけど砂漠と、えー、冷える雪原で終わりだルートスカーゼロはあ砂漠昼やってきますいらっしゃいここにはなんか伝説いるのかね いるんだろうなああれ立ってるあエリザードいたっけこの人あないあ何太陽になったあってあっちヒバに来ないしな バーにいてなんでなかなかこっちに来ないのあンえあの竜巻だっけリンゴ投げるのねうんこっちかなリンゴの池はどこかにっていうミステルフラワーやっちゃえ えクリスタルフラワーのやつかすかツンどこ行くので何のこのライゴンあっちゃった あ抜げたあ、誰何回か見たことあるよね。アルジーナはね。ライゴンいる方行くかな。あれ選ぶとこっちなんだ。あらま。あれ選ぶとフライゴンの方じゃなかったっけ これ誰だ喜んでる。 なんか呼ぶのかな道に来てるけどあれ落ちちゃった イワークイワークの跳ねるイワークがいないっけ飛ぶイワークでしょ飛んでみせろ夜はあっちの方で跳ねたんだよねなんでくんのみんなええー したあ飛んだ飛んだ飛んだじゃんちゃんと光やると飛ぶみんな光やると飛ぶのかなちょっとあと2秒待って10秒ぐらい飛ぶからね待ってねあれあっちだけか あ、飛んだまあ一瞬取ったはず。取ってたよ。切れてたけど。待ってよ。ポケモン少な。数が多いのか。4だ。ビリビリの方がポーズで取れそうだけどね。 ルートでもよかったけどね8か58だなうんうんうんうんうん パンちゃんもむずいんだよなおちゃんと取れてたねうん ケモンモンモンモンモンモンモンモンなんかこじこじみたいこじこじだっけどういう意味こじこじにいるよねこのこじこじっていう漫画知ってるあれでしょ魔法陣ぐるぐるじゃないのぐるぐるかなこじこじはなんか頭から「く」みたいなやつが出るでしょカタカナの「つ」みたいなこじこじ太陽だよね あと太陽は魔法陣ぐるぐるでぐるぐるだっけこじこじじゃなくてひげが生えたえー、こじこじだった気がしなくもないけどなんちゃらおじさんみたいなやつほのぼのか、つつつつの方は。あれ今ほのぼのって言った俺。魔法陣ぐるぐるって言ったうん。ほのぼの。見よ。ほのぼのが、つつつつつつつって出るやつ、頭から。 えー、最初からこじ、あれだよ。いいね、あのー、ほら。あ、それなのこじこじ。こじってキャラクター漫画じゃなくて。キャラクター。なんだ、魔法陣ぐるぐるとかさ。魔法陣ぐるぐるって太陽物とか調べてよ。見てたな。髪をおじいちゃんの床屋に連れてってもらった時にね、置いてあったんだよ、この頃。 ほのぼのじゃなくて何それそうやって出たかほのぼのじゃなかったっけな漫画とかでほのぼの漫画とかで出る気がするんだけど出ないまあもう二十何年前の話いやでもほのぼのだった気がするんだよねぼのぼのかなぐるぐるは ぐるぐるもなんか変なおじさんいなかったっけひげ生えたまつげ長いレレレじゃないけどさあいいよ調べとくからえー、ああ違うでしょああじゃあ違うね北内さんこのボノボノボノボノボノボノなんだっけな キャラクター出てるよ。ああ、それ違うじゃん。え何が太陽のやつ出ないじゃん。え、つ、つ、あ、つじゃない。太陽、じじいとかなんか。この中にはいないよ。あ、じゃあ違うわ。ほのぼのか。ほのぼのじゃなくて。出たな。年代が分かっちゃうよね、きっと。 好きなアニメとかゲームとかキャラクターで。で、こじこじで。はい、やっちゃん。 夜やるの。夜の方が難しそうだね なんかやってる全然ダメだここああ転がってちょっとガルーダが ああ忘れてたあ違うあれできないの来ないんだなんかある それの中身がピンクのピンクのタレそうなんだからなんです何や寝てるだけかじゃあ ともしないんだ穴をひっくらしたらさ裏側かになっちゃうねこれ見えないじゃん何も大きな 動かないのなんかいた何あれああれ光らそうかなワンギラスか 寝てる寝てるので無理だ早くないなんかいる。 かいる子供じゃないけあれが進化するとねいうんあなんで最後あのさああれがあるのにさあれやらせてくれないんだろう お塩も何もなかったよ、えあこれはいくかな大きさでサバネアも星1はレベル低いです、寝てる姿 更新しないんだねそうだからえー、ってこれ1あーかってるきるこちかなさあどっちを取るか2でしょ取ってんのかもう4 1が、まあ、1だとこれで2だと2だ更新できないな4は、えん、真ん中で正面でかいのはないんだね光ってるのもレアだけどねうんポーズで取れるのかなそれとも1にするこれは取れるんじゃないか って思うけど、はい、更新する方でも4更新する方がいい ?4 選ぶそれとも更新する方で多分これは更新する気がする変わんないからこれは無理だなあ意外となんで1 これはさ更新しないとおかしいし4なんだろうこれも更新しそうじゃなお全部更新してるよ今のところねうん多分なんか4000いかないんだこれは無理だなあ、うん、意外1かあんのが これは微妙だ。ああ。ああ。ガルーラを。どうだお、お、いったんだ。大きさで。四なんだろうね。リンゴ食べてる時だよ。おお。全部更新してる。さっきの以外。これとさっきの以外。ガルーラ。うん。 これ、ああ嘘あああ点。3点はい。はい。ということで、今回は砂漠をやってきました。あレベル三いくのかなあ、いくんじゃないこれ、結構更新さし。あああ、惜しい。ということで、次回、雪原やっていきます。はい。またねバイバイ。